Ih, Silvan apa sih nggak kena-kena? <laughs> Dikerdilkan. Lari. Oh, god. Oh my god. Mati. Sini, sini, sini, Oh fuck, fuck. Oh fuck. Oh, dapat assist. <laughs> Aduh, Silvan mati doang. <laughs> Oh, oh, oh, oh, god, oh god, oh god, oh god, Jesus, Jesus. Ini. Nggak bisa gua. Bisa gitu. Wow, wow abis. <laughs> gua bisa itu bunuh, lu dateng. Gigi sorry <laughs> Oh. Awas Ranger. Oh. Oh. <laughs> Super intense. <sighs> I think I carry this game. <laughs> Bisa sih. Awas lu ya, ada si Azir. Oh god, semua ke sini. Oh god, lu mati. Enggak dong. Ih, Silva nggak bantuin nih. Emang. <laughs> eh, Silva ke situ sekarang. Tahu mundur kale. <laughs> Aduh, Silvan, Silvan. Bisa nggak sih? cek? Yeah. Kok shutdown sih jadinya? No, be, be, be, be, be, be. Duh, duh. Gue cooldown, gue cooldown. Silvan <laughs> nih, Silvan datang. Silvan, dari tadi nggak partisipet apa-apa ya? <laughs> <laughs> Ngapain nih? <laughs> Ngapain di Silvan? Makan kok makan kepiting. <laughs> oh, kok nggak dapat asin? <laughs> Iya lah. oh, gila. Makan kepiting arti akhirnya pay off. What the fuck banget sih? What do you mean? kan kita. Lu temenin Korki makan beteng. Ini <laughs> betasit. Oh, ketan. <laughs> Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh. Awas mati. Eh, eh, eh. Waduh. <laughs> Kok gue cepet banget mati? oh. gue mati. Wait, wait, fit mati itu Horki Horki GG nih kayaknya lari lari wow goblok what, what?